attention. gue tuh batuk-batuk guys dari ya, semalam guys. Guys, ini gue tuh sakit banget. Kenapa ya guys ya? Gak tau lah tenggorokan gue tuh sakit habis nonton film itu guys. Lama ini sebelas delapan. Aku nonton pas ini. kan? Eh, ya nggak ada. Ih, bulu keteknya kelihatan. Guys, aku nonton. Kemarin kan habis selesai live aku ya baca live TV gitu kan. Aku lucu banget. Dia sampai teriak gila. TikToknya oke okay gak? Jadi sayang. Makanya tuh emang sebelum aku bangun pagi yang pas kemarin lusa apa pas kemarin buat temenin dia live tapi aku gak bangun guys gimana ya gimana ya aku baru selesai live tuh jam 5 pagi jam 6 pagi dia live nya jam berapa tuh jam 7 jam 8 aku belum bangun Thank you. ini. Lebih kecil guys, segini doang. Palaku gede banget, nggak mau. Jangan ya, aku kelihatan gendut banget kayak gini. Dikecilin ya palanya. Ya. Ulang, aku nggak mau. berarti pengen PDKT-in cewek anti ilfil. Oke guys, kita harus dengar Tips PDKT-in cewek anti ilfil. Catat. Pertama, jangan ngechat wawancara. Yes. Kadang banyak tuh orang kalau misal lagi ngechat wawancara, kamu tinggal di mana, orang tuamu namanya siapa, orang tua kamu kerjanya apa. Jadi kayak radau gitu, langsung ditanya plek plek plek plek plek. Jadi contohnya kayak wawancara, bukan kayak mau PDKT. Jadi kalau misal emang kalian mau PDKT, kalau misal emang kalian kepo ya glow itu flow aja. Tuh. Satu-satu jangan malah jadi kayak wawancara karena kunci dari PDKT yang sukses itu adalah chat yang asik obrolan anjas bukan wawancara contohnya gimana guys no spam chat yes kalau misal emang dia belum balas chatmu ya udah tunggu catat catat catat nggak usah spam chat p p p p p no man no dan yang ketiga jangan maksa yes mungkin kalian mau denger ya Hah, jangan maksa apa ya Indomie jangan maksa deh apapun yang dia tolak dari ajakan kamu karena kalau misal emang dia nggak mau ya udah gitu loh santai <laughs> Teo Indomie ada tuh yang nanya hari ini kamu udah makan berapa kali <laughs> Oh ya Biasa tiap hari makan apa? Beda-beda ya. Anjas. Ini pengen PDKT-in cewek. Ya. Ya bagus loh pakai kacamata. Senyum kagak. <laughs> oh ini ini emang lucu guys salting lu jelek aku like kok be itu kan lucu ada gilnya Kayaknya seimbang gitu ya. Tadi palaku gede banget, guys. Nah, gini bagus nih, palaku lebih kecil. Apa sih? Aku gak senyum-senyum. Ini lucu banget, udah belum? Kasihku coba. <laughs> udah liat belum? Dea. Ya. Kemarin kita review ini pas review lagi. Kita kemarin react ini pas subuh-subuh kan. Kan nggak semuanya lihat. Gibi aja gak ketawa. Enggak, enak aja. Aku tuh apa, selera humorku tuh mahal guys. Ya kan? Jadi kayak gak, gak gampang bikin aku ketawa. Sleep, sleep mahal emang iya mahal guys mahal. <laughs> apa sih Ay, banget jadinya lucu menurut aku Coba kita try not to smile challenge. Sabar lu, eh kalian curang ya, bentar. Widi, anjas. Widi, anjas. Aku punya nih jaketnya gak Vio kembalian. <gasps> <laughs> Bajunya mirip guys. Guys kita fokus fokus fokus. Waktu bantim ya. daripada beban keluarga. <laughs> Tuh. Ya, Aku udah nonton guys. Kalian setuju gak kalau misalkan Kavior sama Korek dimusnahin ke Mars? Iya, Ika. Iya, Anjas. Biar gak jadi polusi bumi, soalnya mereka bucin. Polusi bumi. Polusi Gimana bumi. Kirimin ke Mars. Ya, Makanya... itu Mars itu emang bisa bisa tinggal di Mars kak emangnya kak? Bisa. Emang Mars ada kak? Ada. Yang warna merah. warna merah ya kak ya? Iya. Warna coklat ya? Kakak mau nggak tinggal di matahari kalau? Tapi emang iya loh, Fir terlalu bucin. Kalian lihat gak video dia peluk-peluk bunga, cing, mutah gitu. Dikasih bunga dipeluk-peluk dia sama Vio. Bucin kali loh, ya kan? Aku nggak peluk-peluk kayak gitu ya. Dia sampai dibawa-bawa mulu guys, sampai dibikin TikTok. Ini. Oh, kalau tinggal di Pluto mau? Gak mau, udah hilang. Pluto, oh iya udah hilang. Udah hilang ya. Minus satu kaca, enggak kok. Aku tidak seperti itu. Pick kan udah tamat guys. Ih! Kok ada Chelsea-nya? Ih, jorok lainnya.